vai se esconder. Eu não queria ser esse Então, nem Não, não, não, Lara. vai morder. <laughs> Não é igual gato, tá, Lara? tia, não, a avó que tá Não, a tia. A Lara. Olha lá, que é legal. Olha o sorriso. Modelo, modelo, olha lá. Modelo. O Cleio. Olha que legal. Muito bem. Dança balé, dança. Dança na... Isso aí você pirou, hein? É Vai lá, ó. Thank you. três. A foto, Edlis. Olha aqui a foto, Quintinho. Não, tô... Ah, escuta, escuta. to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they... se não é pior, se não é A pá não é a pá e a inchada assim, estavam juntas. Não pode forçar muito. Parede. Amar. Você vai ah, assim quando. Fala a palavra por palavra. Né? Ah. A. Não é A paeja. é pai esse negócio. A tá. Bora. A pai. A É a mãe, não é? A mãe. A tia. Na frente do lixo. <laughs> Final, final é lixo. Ah gostava lixo. <laughs> Vi uma tigela no lixo. Não, o Totti comeu a comida da Comi. ele. Uma lixinha. o comeu a comida da <laughs> ele. Pode, fora. Comi, comi, comi uma lixinha. Você quase acertou. <laughs> Não consigo. Pulei. Você quase acertou. Você quase acertou. Puxei uma foto. Eu que balanço. É foto. Puxei uma foto. Puxei, não é puxei. Postei uma foto. No navio. Tá Maravilha. essa música? Atrapalha o cérebro? É? Atrapalha o cérebro. Né? Nossa, tá gigante essa frase. Pera. Ah, é. Tá gigante essa tá, tá frase. Vai humilhar a pessoa. Postei uma foto Tá parafuso fazendo... Pastel <laughs> Termina do para, para, parafuso pra frente. Tá muito alto. Tem uma metade certa, sabe? Lá. Ah. É. Teve uma época que eu vi isso aí. Aquele, aquele, ah, chama outro partes? Não, é outro esqueleto. Você tem dois, Ian? Normal tem mais um. Tem uma metade. Três? Uh! Agora é... Sou de... no.